Tren. Pan ti'n siarad gyda fi, ti'n goleio fy meddwl ac yn helpu fy ymenydd i dyfu. Bydd y pethau bach rwy ti'n ei gwneud gyda nhw yn gwneud gwahaniaeth mawr, nawr ac yn ei dyfodol. Am syniadau i gael dy blentyn i siarad, cerei llyw.cymru slash siarad gyda fi.